hey hey hey hey saraswati devi hey ho Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hirama. Hey. Yeah, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Yeah. ¡Gracias! Hare Krishna, uh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, We find that although we are very much connected with the life and teachings and. His divine grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. There's a lot we don't know about Srila Prabhupada. We find that every year or every day or as time goes on, we learn more and more about the glories, the activities, and the histories surrounding Shiva Prabhupada. हरे कृष्ण तो हालांकि हम समझते हैं कि हम शिल प्रभुपाद की शिक्षाओं और भक्तिमय जीवन के विषय में काफ़ी कुछ जानते हैं लेकिन वास्तव में शिल प्रभुपाद की महिमा से हम काफ़ी हद तक अनभिज्ञ हैं जैसे जैसे दिन महीने साल गुजरते हैं हम समझते हैं कि शिल प्रभुपाद की गतिविधियां और उनकी महिमा से हम बहुत अपरिचित हैं अभी Srila Prabhupada is not just one of many great saints that appeared in the line of Gaudiya Vaishnava culture and tradition. He is actually a Nitya Siddha who has come on behalf of the Supreme Lord to do the work of spreading Krishna consciousness in Kali Yuga. शिल प्रभुपाद केवल गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो संत आए हैं उनमें से एक ही नहीं है बल्कि वे एक नित्य सिद्ध शुद्ध वैष्णव हैं जो कि भगवान कृष्ण और कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व में करने के लिए संसार में प्रकट हुए हैं There's a lot of information available about the life of Srila Prabhupada before he actually appeared on this planet. Srila Prabhupada के प्रकट होने से पहले ही उनके जीवन के विषय में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है कई जगह पे Shri Krishna speaks to mother Ganga and he says my dear Devi within the next 5000 years a great personality my upasaka bhakta will come and take my name, holy name, and spread it throughout the world. ब्रह्मांड पुराण जो कि सतोगुण में जो पुराण है उनमें से एक है उसमें भगवान कृष्ण माँ गंगा से कहते हैं कि हे गंगे पाँच हजार साल बाद एक मेरा उपासक भक्त प्रकट होगा जो मेरे पवित्र नाम को पूरे विश्व में लेके जाएगा Krishna gives us a little insight that a great soul will appear and take the holy name of Krishna and spread it everywhere. तो कृष्ण इस तरह से निर्देश देते हैं कि बहुत ही जल्द एक महान भक्त प्रकट होंगे और वे मेरे कृष्ण के पवित्र नाम को हर जगह ले जाएंगे After that, there is one other account that's mentioned in Narada Purana, where Narada Muni is meeting with Sri Chaitanya Mahaprabhu. एक और इस तरह ही भविष्यवाणी नारद पुराण में दी गई है जब नारद मुनि श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु स्पीकिंग टू नारद से soon my Senapati Bhakta will appear in this world and he will spread the glories of the holy name to all corners of the world. श्री चैतन्य महाप्रभु नारद मुनि से कहते हैं कि शीघ्र ही मेरे सेनापति भक्त प्रकट होंगे जो कि हरिनाम की महिमा को विश्व के कोने कोने में ले जाएंगे And most recent, Srila Bhaktivinoda Thakur, he also wrote and also spoke that soon the great soul will appear in the world and take Lord Chaitanya's mission and spread it everywhere and anywhere. and get people from all of the races of the world to chant the Hare Krishna Mahamantra. और अगर हाल की बात करें तो श्री भक्तिनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की कि आने वाले कुछ समय में ही एक महान आत्मा प्रकट होंगे जो कि हरिनाम को दुनिया के कोने कोने में ले जाएंगे और दुनिया के कोने कोने से ऐसे सभी वर्ग के लोगों को लेकर आएंगे और वो हरिनाम करेंगे So we have these three statements, one by Krishna, by one by Lord Chaitanya, one by Srila Bhakti Vinod Thakur, predicting the appearance of, of Srila Prabhupada in the world and his mission. और इस तरह तीन भविष्यवाणियां हैं एक भगवान कृष्ण स्वयं एक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा एक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा एक श्रील प्रभुपाद के बारे में Srila Prabhupada knew who he was, and he knew he was meant to do this work. शिल प्रभुपाद जानते थे कि वो कौन है ये भी जानते थे कि वो क्या करने के लिए इस जगत में आए हैं And he revealed it also in one statement where he mentions. और शिल प्रभुपाद ने अपनी पहचान को प्रकट भी किया एक बार जब वो ये कह रहे थे कि many years ago maybe 20 years ago maybe even more we had a meeting in the in my four in the room of Bhakti Churu Swami Maharaj. बहुत साल पहले शायद 20 साल पहले मायापुर में हमारी एक मीटिंग हुई थी श्री भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज के कक्ष में Maharaj called all the Prabhupada disciples to come and in, in meet in his room and speak their own realizations and experiences with Srila Prabhupada. महाराज ने शिल प्रभुपाद के सारे शिष्यों को आमंत्रित किया था और उनसे कहा निवेदन किया था कि आप शिल प्रभुपात के साथ आपके अनुभवों को साक्षात्कारों को बताएं so one very senior devotee, whose name is Bhavananda, तो एक वरिष्ठ भक्त हैं उनका नाम है भवानंद प्रभु uh, उन्होंने बताया he said, I was one day when Srila Prabhupada, was just the two of us, and I was I was massaging Srila Prabhupada. तो बोले एक दिन मैं शिल प्रभुपाद के साथ था और शिल प्रभुपाद के पैरों की मालिश कर रहा था And we know Srila Prabhupada was always speaking about Krishna, was speaking about plans for spreading Krishna consciousness. तो हम जानते हैं कि शिल प्रभुपाद हमेशा ही कृष्ण के बारे में बातें करते थे और उन योजनाओं की चर्चा करते थे जो उनके पास थी कृष्ण भानवर का प्रचार करने के लिए This day he was unusually quiet. लेकिन उस दिन वो शांत शांत and he wasn't speaking और कुछ बोल नहीं रहे थे I can see he was in a type of meditation ऐसा लगा कि वो एक प्रकार के ध्यान में बैठे हैं and then he spoke और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी बोलने लगे and this is what I heard I was there for the meeting and he spoke and he said Srila Prabhupada started to speak and he said I was with Krishna in the spiritual world, and Krishna told me, go to the material world. <laughs> तो शिल प्रभुपाल जी बोलने लगे कि मैं कृष्ण के साथ था आध्यात्मिक जगत में और कृष्ण ने मुझे कहा कि आप भौतिक जगत में जाइए और भवानंद प्रभु आश्चर्यचकित हो गए ओ प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हो गया जब कृष्ण ने मुझे जाने के लिए कहा। तो मैंने कृष्ण से कहा भौतिक जगह खतरनाक जगह है बहुत खतरनाक बहुत ही खतरनाक जगह है कृष्ण से now you go you write some books and I will protect you तो कृष्ण ने कहा नहीं आप जाइए आप कुछ किताबें लिखिए और मैं आपकी रक्षा करूंगा ना कृष्ण so तो कृष्ण ने मुझे भेज दिया So the appearance of Srila Prabhupada in the world was part of the Lord's mission for spreading Krishna consciousness in this age of Kali. तो शिल प्रभुपाद का इस जगत में जो प्राकट्य है वो भगवान कृष्ण का जो आंदोलन है इस कलयुग में उसका एक हिस्सा है Sometimes devotees would ask Srila Prabhupada, कभी कभी शिष्य लोगों ने शिल प्रभुपात से पूछा आध्यात्मिक जगत में आपकी क्या पहचान है One time that was asked by one very senior lady, disciple of Prabhupada, and Prabhupada responded, That you do not require. एक बार एक वरिष्ठ शिष्य ने शिल प्रभुपाद से पूछा तो श्री रूपा ने इसका उत्तर दिया ये जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है <laughs> दूसरे शब्दों में ये आपका जानने की आवश्यकता जरूरत नहीं है आपका <laughs> लेकिन फिर बाद में एक और भक्त ने शिल प्रभुपाद से यही प्रश्न पूछा And they asked, Prabhupada, who are you? What is your identity in the spiritual world. प्रभुपाद जी आप कौन हैं अधर जगत में आपकी क्या पहचान है Prabhupada said, if I told you, you would faint. प्रभुपाद जी ने कहा यदि मैं तुमको बता दूंगा तो तुम बेहोश होकर गिर पड़ो So he never told us. तो प्रभुपाद जी ने बताया ही नहीं कभी But he gave many hints. लेकिन उन्होंने काफी हिंट दिए इसके लिए One time he said, happiness is to look into Krishna's lunch pail and see what Mother Yasoda has given Krishna for lunch. तो प्रभुपा जी ने कहा कि खुशी इसमें है कि यशो कृष्ण के लंच बॉक्स को हम देखें और देखें यशोदा मैया ने कृष्ण के लिए क्या भेजा है और इस तरह कुछ और भी उन्होंने लेकिन कभी ये उत्तर प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया कि मैं कौन हूँ because he wanted us to keep the relationship guru disciple and not be seeing him in his spiritual identity क्योंकि शिल प्रभुपा चाहते थे कि हम उनके साथ गुरु और शिष्य का संबंध बना के रखें न कि उनको आध्यात्मिक जो उनकी पहचान है उस रूप में दर्शन करें so I know Shrila Prabhupada is very unique personality in the history of Gaudiya Vaishnava Acharyas. तो हम ये जानते हैं कि वैष्णव आचार्यों का जो इतिहास है उसमें शिल प्रभुपाद एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व है And Bhaktisiddhanta Saraswati, when he gave that message to his disciples to go to the Western countries and preach, he understood that Srila Prabhupada would be the one to do it. तो शिला भक्ति सिद्धांत सदल ठाकुर ने जब अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि विदेशी देशों में जाएं और प्रचार करें तो वो जानते थे कि शिल प्रभुपाद वो व्यक्तित्व हैं जो वास्तव में ऐसे करेंगे devotees were there with, when Prabhupada was just a new bhakta, not so new, but we had been serving for many years. Some of the senior devotees said to the to Bhakti Siddhanta Saraswati, we want to make him temple president of one particular month. शिल प्रभुपा जब नए भक्त थे नए नहीं कुछ समय से सेवा कर रहे थे तो शिल भक्ति सिद्धांत रवि ठाकुर को एक शिष्य ने कहा कि हम अभय चरण समय नाम का हम इनको एक नए मठ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं ये एक नेतृत्वकर्ता के रूप में बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं. Bhakti Siddhanta said, never mind. in due course of time he will do everything तो भक्त सिद्धांत सर ठाकुर ने कहा कि तुम चिंता मत करो जब समय आएगा तब ये अपने आप सब कुछ कर देंगे Another time when Bhakti Siddhanta just before he left, he was speaking to all of his leading disciples. एक और बार अपने प्रस्थान करने से पहले शीला डॉक्टर ठाकुर अपने मुख्य मुख्य शिष्यों से बातें कर रहे थे और जशील प्रभुपाद हैं वो कहीं थोड़ा दूर पीछे की तरफ बैठे थे और श्रील भक्त सिद्धांत ने यही उपदेश दिया फिर से कि विदेशी देशों में जाइए और कृष्ण भावनामृत का प्रचार कीजिए और फिर वो ऐसे पीछे मुड़े शिल प्रभुपाद को देखा That's written in the life of Bhakti Siddhanta by His Grace or His Holiness Bhakti Vakash Maharaj. He describes that interesting where Srila Bhakti Siddhanta, after giving the instructions, he turned around and looked right at him. तो श्री भक्ति भक्ति विकास स्वामी महाराज ने अपनी पुस्तक में ऐसा वर्णन किया है कि शिल भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने ये कहने के बाद प्रभुपाद जी की ओर देखा क्योंकि वो जानते थे कि यही वो काम करेंगे जब श्री प्रभुपाद ने आंदोलन आरंभ किया तो बहुत सारे समस्याएं रुकावटें आई We all know he was on the ocean for 38 days experiencing heart attack and sick- seasickness. आप सभी जानते हैं अड़तीस दिन तक उन्होंने जल यात्रा की दो बार हार्ट अटैक आया समुद्री बीमारियों से ग्रस्त हो गए Feeling great separation from his god brothers, he celebrated Lord Chaitanya's appearance. No, I'm sorry, Krishna's appearance, Janmashtami, all by himself. अपने गुरु भाइयों से विरह का अनुभव करते हुए उन्होंने अकेले ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को मनाया उसी जहाज पे But he persevered despite all of the difficulties he had with health. And he persevered, he continued on despite all the difficulties he had with his तो जो भी ill feeling health जो भी बीमारियां थी या जो भी समस्याएं आ रही थी उसके बाद भी उन्होंने जारी रखा अपना mission He knew this is this mission that I'm given by my spiritual master will happen because Krishna wants it to happen. वो ये जानते थे कि मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिया है इस आंदोलन के लिए ये होके रहेगा तो कृष्ण चाहते हैं कि ये होना चाहिए Now when Krishna, when he came to America, he was looking for first class men hmm. to begin his movement. तो जब वो अमेरिका में आए तो वो ढूंढ रहे थे कि प्रथम श्रेणी के लोग मुझे मिलें ताकि उनके साथ इस आंदोलन को मैं आरंभ करूं But he said, I didn't find any first class. <laughs> लेकिन प्रभुपा जी ने कहा फर्स्ट क्लास तो कोई मिला ही नहीं No second class. Second class भी नहीं Only third and fourth class. सिर्फ थर्ड फोर्थ क्लास के लोग ही मिले Maybe one first class. हो सकता है एक प्रथम श्रेणी के मिले दामोदर <laughs> तो उन्होंने कहा दामोदर रिफरिंग स्वरूप दामोदर गोस्वामी मतलब स्वरूप दामोदर गोस्वामी को इंगित करते हुए <laughs> तो हिप्पियों के साथ उन्होंने बातें की गली में कई लोग थे उनसे जो ड्रग्स और सभी चीज़ों को तोड़ने के आदि थे जो वैष्णव संस्कृति में हम मना करते हैं So one time Prabhupada was with his disciples sitting in his room and somebody said, Srila Prabhupada, can you show us some miracles? तो एक बार श्रील बैठे थे अपने शिष्यों के साथ कमरे में एक शिष्य ने कहा प्रभुपा जी कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं आप He pointed to his disciples, these are my miracles. तो अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा यही मेरा चमत्कार है सारी बुरी आदतें चली गई पहले हिप्पी थे अभी हैप्पी हो गए हैं यही मेरा चमत्कार है हिप्पियों को मैंने हैप्पी बना दिया So, he knew that if we could give them some education, perhaps they would change. तो शिला प्रभुपाद ने जो, जो किया वो एक चमत्कार ही था लेकिन प्रभुपाद जानते थे कि यदि मैं कुछ शिक्षा दे पाऊंगा तो कुछ हो सकता है इनमें परिवर्तन आ जाए But establishing his movement, so many लेकिन इस आंदोलन को उन्होंने स्थापना की बहुत बहुत परेशानियां आई 1967 after only about a year of his movement Prabhupada had his third heart attack 1967 में शिल प्रभुपाद को जब आंदोलन शुरू हुआ था तब तीसरा हृदयाघात हो गया But he prayed to Krishna, my dear Lord, my mission is, has not even begun, so please give me more time. लेकिन शिल प्रभुपाद ने कृष्ण से प्रार्थना की मेरे प्रिय कृष्ण मेरा आंदोलन अभी लगभग शुरू ही नहीं हुआ है तो कृपया मुझे कुछ समय और चाहिए <laughs> प्रभुपा जी ने कहा कृष्ण ने मुझे और समय दे दिया और हाँ स्वास्थ्य तो उनका वास्तव में बहुत ही खराब था हम एक जूश डॉक्टर के पास उनको लेके गए the devotees who were there at the time, he prays too much. तो that's his problem. He prays too much. तो उन्होंने डॉक्टर ने उनको परीक्षण किया और भक्तों से कहा कि इनकी समस्या है कि ये प्रार्थना बहुत करते हैं He should walk. he prays. He should walk. तो उन्हें चलना चाहिए ज्यादा And he should also get massage every day. और उन्हें हर दिन मसाज भी लेनी चाहिए Prabhupada said that was good advice. प्रभु जी ने कहा कि अच्छी सलाह थी ये So he began his morning walks. 1968 was the first morning walk in San Francisco in, in April, March of 1968. तो 1968 8 मार्च 1968 में पहली मॉर्निंग वॉक थी प्रभुपा जी ने मॉर्निंग वॉक आरंभ की And Prabhupada said, my daily massage and my my morning walks gave me more ten more years of life. <laughs> तो प्रभुपा जी ने कहा कि प्रतिदिन जो मसाज और प्रातःकालीन भ्रमण इन दोनों ने मुझे दस साल और दिए And in those 10 years, Prabhupada worked tirelessly because he knew he didn't have much time left to spread Krishna consciousness. और इन दस सालों में प्रभुपाद जी ने रात दिन मेहनत की क्योंकि वो जानते थे कि ज्यादा समय नहीं है मेरे पास कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए And what Prabhupada did was practically impossible. No one could have done it. और प्रभुपा जी ने जो किया वो तो बिल्कुल असंभव ही था कोई ऐसा कर नहीं सकता When he got sick in 1967, he went back to India to recover his health. 1967 में शिल प्रभुपाद वापस भारत आए स्वास्थ्य लाभ के लिए And the devotees were thinking, we'll never see him again. और भक्त लोग तो ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है उनके दर्शन पुनः हो ही नहीं everyone was very sad. And they were all praying to Prabhupada while he was in India. Please come back. सब बहुत दुखी थे विदेश में और प्रभुपाद से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभुपाद जब भारत गए थे कि प्रभुपाद जी अब वापस हमारे पास आ जाइए 1968, beginning of 1968, Prabhupada came back and he was like a young man. He had regained his health. 1968 में जब प्रभुपाद जी वापस विदेश आए तो एकदम युवा आदमी की तरह थे उन्होंने अपने स्वास्थ्य में इतना सुधार कर लिया preaching, traveling, making devotees, opening temples, translating books, and just spreading Krishna consciousness so fast. और उसके बाद से निरंतर प्रचार निरंतर भ्रमण पुस्तकें लिखना मंदिर खोलना और इस तरह से प्रचार बहुत अद्भुत तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था कृष्ण consciousness spread so fast in America that one political leader said if this Krishna consciousness society continues it will take over the government in 10 years तो एक इतनी तेजी से कृष्णमूर्ति में प्रचार हो रहा था एक राजनेता ने कहा कि 10 साल तक यदि ऐसा ही प्रचार चलता रहा तो सरकार को ये अपने हाथ में ले लेंगे And devotees were, Prabhupada was inspiring his disciples Go here, open a temple here. Go here, preach here, do Harinam. He was just, he was working practically around the clock and inspiring his disciples to do the same thing. तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को प्रेरणा देते जा रहे थे जाओ यहाँ जाओ मंदिर खोलो वहां मंदिर खोलो हरिनाम करो इस तरह प्रेरणा दे रहे थे चौबीसों घंटे काम कर रहे थे He knew Krishna was there, and he had complete faith that Krishna would empower him to do the work. और प्रभुपा जानते थे कि कृष्ण हैं और कृष्ण उन्हें शक्ति प्रदान करेंगे इन सारे कार्यों को संपन्न करने के लिए एक बहुत ही रुचिकर कहानी है लीलामृत में इसका वर्णन है one day he was sitting on one park bench in one small park. Twenty second avenue में जब प्रभुपाद जी आए बात तो वहां पे एक बार पार्क में एक बेंच पे बैठे थे and one Iranian train conductor he happened to be walking in the park he saw hmm, this person looked very interesting i never saw a person like that let me go speak to him तो वहाँ पे एक यूरेनियन ट्रेन कंडक्टर थे वो भी वहीं पे आए उन्होंने प्रभुपा जी को देख के बहुत ही प्रभावित हुए और बोले कि ये तो अद्भुत व्यक्तित्व लग रहे हैं कभी देखा नहीं थोड़ा जाके इनसे मिलते हैं सो तो उन्होंने शिला प्रभुपा जी से पूछा कि आप उनके पास में बैठ गए बोले आप कौन हैं आप अद्भुत अलग कपड़े पहने हुए थे Prabhupada said, I am, I'm from India and I've come here with a mission. रूपा जी ने कहा मैं भारत से आया हूँ और एक आंदोलन के लोग लेके आया हूँ open temples around the world Krishna temples around the world पूरी दुनिया में कृष्ण के मंदिरों को खोलना है मुझे and then he said I have 108 temples but they are separated by time Prabhupad ji ने कहा उनको कि मेरे 108 मंदिर हैं विश्व में बस समय ही उनको मुझसे दूर किए हुए हैं So he's telling this new person who he's never met before, I have 108 temples, but they haven't come yet, but they'll come. तो शिल प्रभुपा जी एक नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि 108 मंदिर मेरे हैं बस आने ही वाले हैं well, this person was thinking he's a very nice person but he's speaking kind of crazy तो नया व्यक्ति सोच रहा है देखने में तो अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं लेकिन ये थोड़ा पागल की तरह बात कर रहे हैं नहीं But it was interesting because hardly anybody knows this story. लेकिन ये बहुत रुचिकर बात थी क्योंकि मुश्किल से कोई भी ये सोच नहीं पा सकता होगा कि ऐसा होगा I got a letter from one person in jail. This was back in uh, 1995. 1995 में एक पत्र मुझे मिला था I received this letter from one devotee who was in jail. एक जो जेल में एक भक्त है उनसे ये पत्र प्राप्त हुआ मुझे He महाराज said, One day when I was in the temple in Seattle, Washington, one elderly gentleman walks into the temple. He walks up to Prabhupada's Vyasasana and he starts crying and he's very emotional and he starts speaking very loudly. He said he would do it. He said he would do it. and I didn't believe him, but he did it. He did it. तो वो भक्त बता रहे थे जो जेल में थे बता रहे थे कि एक बार वो एक मंदिर में थे और वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और शिल प्रभुपाद की व्यासम की ओर जाके बोले इन्होंने प्रभुपा जी को बोले कि इन्होंने कहा था मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा मैंने विश्वास नहीं किया लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं कर दूंगा और वही ट्रेन कंडक्टर था जो प्रभुपा जी से मिला था उस बेंच कृष्ण ने इस बात को सुनिश्चित किया कि वो ट्रेन कंडक्टर इस बात को समझे कि जो प्रभुपा जी ने उससे कहा वो सत्य था So he learned after Prabhupada left, yes, Prabhupada, that person who I met was a great soul and he had opened more than 108 temples around the world. तो ट्रेन कंडक्टर इस बात को समझ गया कि जिस व्यक्ति से मिला था वो महान संत थे उन्होंने 108 मंदिर खोले The life of Srila Prabhupada is an example from what we can learn and what is pure devotional service. श्रील प्रभुपाद का जीवन ये उदाहरण है कि हम शुद्ध भक्ति में सेवा और शुद्ध भक्ति को कैसे देखें? We use every moment for Krishna. शुद्ध भक्त रूपा जी का एक एक क्षण कृष्ण के लिए था और उन्होंने भक्तों को भी उसी तरफ खींचा रूपा जी ने कभी एक क्षण भी नष्ट नहीं किया ऐसे उदाहरण है कि शिल प्रभुपात किसी ट्रिप पे जाने वाले हैं और कार इंतजार कर रही है कि शिल प्रभुपात आए एंड और हमेशा कुछ भक्त प्रभुपाद जी के साथ जाते ही थे <laughs> जब भक्त लोग तैयार हैं और प्रभुपाद जी भी तैयार हैं तो प्रभुपाद जी कार में बैठ के कहीं भी चले जाते थे Sometimes Prabhupada would chant Gayatri. कभी कभी प्रभुपाद जी गायत्री करते थे तो भक्त लोग भी प्रभुपाद जी के साथ गायत्री करते और प्रभुपाद जी बाकी हैं गायत्री कंप्लीट नहीं कि उससे पहले प्रभुपाद जी पूरी कर लेते और प्रभुपाद जी फिर उठ के चल देते और फिर भक्त लोग गायत्री की स्पीड बढ़ा देते अपनी की प्रभुपाद को पकड़ना है He didn't want to waste one moment, always fixed on his service to, to his spiritual master. एक क्षण भी नष्ट नहीं करते थे हमेशा अपने गुरुदेव की सेवा में दृढ़ थे And there's many, many, many nice stories of the life of Srila Prabhupada which we can learn from on what we can use in our Krishna consciousness. because the most important thing is the utilization of time, how we are using our time. तो ऐसी बहुत सारी प्रेरणादायक शिक्षाप्रद शिल प्रभुपद जीवन से कहानियां हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि समय का कैसे उपयोग करना है क्योंकि मुख्य चीज ये है कि हमें कभी समय को नष्ट नहीं करना है We don't know how much time we have left in this body. We should use every minute to become Krishna conscious. शिल प्रभुपाल जी ने कहा कि हमें नहीं पता कि कितना समय हमारे पास बचा है इस शरीर में इसलिए हमें हर मिनट का उपयोग करना चाहिए कृष्ण भावना भवित बनने के लिए राहुल श्रील कहते थे कि पैसा तो बहुत कीमती है लेकिन समय है वो अमूल्य है money comes it comes again goes again, comes again. But time goes one way. it just goes. It doesn't come back. पैसा आता है फिर जाता है फिर आता है फिर चला जाता है so लेकिन every, समय has, चला जाता है वापस नहीं आता है everyone has just enough time to become Krishna conscious. तो हर एक के पास जो है अभी जो समय है वो समय हमारे पास उपलब्ध है कृष्ण भावनावाद बनने के लिए so, Therefore, devotees should understand. Let me use every moment of my time to engage in devotional service. तो भक्तों को ये समझना चाहिए कि मेरा जो भी समय उपलब्ध है हर क्षण को कृष्ण भावनामृत में युक्त करना है Hare Krishna Hare Krishna thank you So let's have kirtan. तो अभी कीर्तन करते हैं ओके okay? जी Okay? I could speak on Prabhupada, but I think everybody wants to hear kids like <laughs> this. Hare Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Hare Rama Rama Hare Hare Hare हाय Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Krishna. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ram Ram Hare Hare Yeah, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hey. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.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 Evil. Oh. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे Hey! Oh! Hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ram Ram Hare Hare. Wow. Wow. Hare Hare Sakir ke Sari Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Hare Sakir ke Sari Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hey! নিঠাই গৌরঙ্গা নিঠাই গৌরঙ্গা tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, Golanga. Tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, Golanga. 거울 한가 거울 한가 거울 가 거울 가 거울 가 거울 가 거울 가 거울 가 니타이 고랑가 니타이 고랑가 Tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, Goranga. Tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, Goranga. Goranga, Goranga, Goranga, Goranga. Goranga, Goranga, Goranga. Hari boy, Hari boy, Hari boy, Tiger, Hari boy. Tiger, Hari boy, Hari boy, Tiger, Hari boy. Nithai Gaur Hari Hari Hari Nithai Gaur Hari Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jiva Prabhupada Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Hey, Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Radha Madana Moha Radha Madana Moha Shri Radhe Jaya Radha Madana Moha Radha Madana Moha Shri hey. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jaya Gora Nitai, Gora Nitai, Gora Nitai, Gora Nitai. Nitai Gaur Harival, Harival, Harival, Nitai Gaur Harival. Gaur Premanante. Prabhupada ki. Sri Harinam Shankirtan ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanante! Jayom Vishnupad Paramahans Parivacharya. Astotra Sapta Sri Sriman. The Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami. Prabhupada ki. Gaur Premanande Hari Glories to the assembled devotees. Glories to the dancing devotees. Glories to the mad dancing devotees. Glories to Guru and Guranga. His Holiness Chandamoli Swami Guru Maharaj ki. Shri Prabhupada ki. Today is the birthday of Prachi. Revol. Prachi. Prachi. Prachi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Brachi. May you live in Brachi. Bra- Bra- Bra- Bra- Brachi. Brachi should live in Brachi. you want to say something? Thank you, for Maharaj, for your blessings. Thank you. Oh, another birthday, Sachi. Saki. Saki. Saki. Saki Divas. Saki and Rachi. <laughs> she, she's a gopi, little gopi. गोपी गोपी गोपी गोपी गोपी तो कल सुबह आठ बजे महाराज श्रीमद भागवतम प्रवचन देंगे और कल शाम को भी यहाँ पे मंदिर प्रांगण में कीर्तन होगा सवा सात बजे से वो तो चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज